Residentes en el sector Las Flores de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron la situación que viven ante la falta del servicio de energía eléctrica por más de 24 horas. En esa calle allá abajo no hay luz. ¿Y por qué? La corporación que vino la, de norte. ¿Por qué? A cortar luz que habían robado y entonces dejó lo que estaban pagando. Fin. pagando a otra persona que no... Si están pagando y entonces lo que están pagando es los asilos, todos los cables que están allá arriba. Eh, sí, tengo un niño que se hay que remodelizarlo con bomba y se me asfixia. Y si, mi niño se me asfixia, responsable de norte. Que hay gente que roban luz, pero el que las roban, uno no tiene culpa con, eso, de que el otro se las robe. ellos son los que tienen que tener su seguridad para que no se las roben. Pues no lo pueden no pagar. Bueno, yo lo que digo es que para acá están pagando la luz, que, hay gente que se la roban, pero nadie puede pagar todo igual. Bueno, que ayer estaban trabajando ahí, eh, según ellos estaban trabajando, que la iban a, que iban a poner la lámpara, que era la lámpara que estaba dañada. Entonces de ahí para acá de, anoche cuando la conectaron, de ahí para acá no hay luz. El que no la paga, que se la corte, pero si yo no la pago, que, me la corten a mí. Si yo no la pago, que me la corten a mí, pero que me la corten la suya, si usted paga la suya. Entonces vienen y se llevan la luz entera, no dejan la calle y eh, enterita, usted apagado. Mire, de las tres de las viejas más enfermas que estamos ahí, soy yo una. Vea, yo soy enferma y estando con un bastón y una gente de este lado porque no puedo estar parada y pago mi luz, pero yo no estoy de acuerdo que si yo, si ella le cortan la luz, que me corten la mía también, que se la lleven, que pague justo por pecador, así no. El error es de la corporación. Hacen un llamado a las autoridades de Edenorte para que resuelvan la problemática. Con recibos en manos, externaron su preocupación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.